Acá no viene nadie porque nadie está invitado Tampoco queda nada pero estamos haciendo algo Otra no nos queda si no me da un infarto Vos correte del medio que los pibes están tocando Quiero que te des cuenta de las cosas con el tiempo De cuando te ayudaron y de cuando no ayudaste Que esta mierda se termina y no te vuelves ejemplo Nada de lo que dije sirve para convencerte Y si vos supieras cómo termina esto Cómo te corregís acachetado, cómo es esto Es cuestión de verlo <laughs> viendo cosas que me hacen sentir un genio y la idea se termina como con el día desconfía de mis intenciones como cuando saludo a mi vecina y hay más en la invitación a birras que la motiva sin importar después que diga y la verdad tampoco sé cómo termina saca Mi casa es un quilombo pero siempre viene igual Porque le atrae mi eh, desorden mucho eh. más Doble vida, malas vibras, pibe de cosecha extinta Globos oculares reventados por el día Inspiraciones inmortales funcionan de guía Tengo ganas de dormir y solo puedo con el día Doble vida, malas vibras, vive de cosecha extinta Globos oculares reventados por el día Inspiraciones inmortales funcionan de guía Tengo ganas de dormir y solo puedo con el día Lo busco sin salida, sin escape con la doble vida ¿Cómo entenderías mis derechos en la tinta? Eso no se explica, se duplica Alma mayorista, eso no se muestra Saben dibujar problemas, conocen la condena, estando libre de cadenas con la vida bajo tierra Esa es confianza, no la compran con palabras Razones suficientes para no poder estar en calma Por eso es que me tocan en mi puerta con la idea preparada Saben que yo tengo la jugada bien marcada Pensamientos no cruzaron por mi cara Distracciones que no fueron programadas tiempo y tierra, eso a mí me pesa. Se acaba la comida y es cuando la reza. No saben de promesas que se quiebran. La gente sufrida ya conoce ciertas reglas. Eso no camina por la cerca. Armando es otra vela verdadera. Paso mediodía en la vereda. Mediodía en la vereda. Yeah. Yeah. Doble vida, malas vibras, pibe de cosecha extinta Globos oculares reventados por el día Inspiraciones inmortales funcionan de guía Tengo ganas de dormir y solo puedo con el día Doble vida, malas vibras, pibe de cosecha extinta Globos oculares reventados por el día Inspiraciones inmortales funcionan de guía Tengo ganas de dormir y solo puedo con el día